с удовольствием ее разбанил, но, ну, блядь, я не могу Удовольствием разбанить А? Удовольствием дороже. Кого разбанить хотите? Я не хочу никого, Ира, хочет, чтобы я ее разбанил. Я Блядь, думаю, значит, я хотел не только разбанить, судя по твоему смеху. Что ну, такое? А Чуть я, так на, вначале докажи, что имеется в наличии у тебя там, там пришли доказательства, а тогда. это, это меня обязует, значит, потому что я. Да ничего это тебе не обязует. Скажи, что-то прошло не так, система Сломано. Скажу, что Никита там должен был тебя разбанить, но что-то он не разбанил, иди Никита, короче, не иди. Отлично. Так пойдет? Прикольно, Нет, кажется, ну ты можешь прикольно было. Ну тогда фотку мне тоже пришлешь. Ну мы с тобой всегда в доле, ты же не ну забыл. А, система, злой добрый админ, да? Работает. Да, злой добрый админ. Милые жесткие. Везде. Planetary disconnected from your channel SKBRO team from Lumbo server. Как ты просил, вы были тоже так пополам исцелили. Не, ну подожди, а он в какой доли? Если бы он не помогал при этом, а -а -а. ну, тогда мы, уже обсудили, но... Капец. Он же не Что участвует в этом. <laughs> Я всегда участвую в таких вещах. Да, как узнать, участвует он или нет? Блин, ну тут... Ты поверь. <laughs> Выдал. Виталь, вот ты отжал, вот ты красавчик. Я не ожидал. Да никто не ожидал вообще. Бля, что-то я громко заржал на весь на весь дом. Да слез. Господи, Виталий. Пиздос. Вот это было неожиданно. У меня почки Господи. Вот это ты выдал. Помрите там. <laughs> Full ammo. Ласка. Ты, говорит, почувствуешь. Я еще полчаса ржать буду, короче. Мне аж жарко стало. Прям будто почувствовала. А, хорош. Ой, <clears throat> Виталик красавец. Хорош. Нас слушается, как мы говорим, потом, блядь, жжет. Молчи. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Это было мощно. Клумба, ну опа, что опа. такое, господи. Опять, ну.